इंदिरा आवास योजना उन्नीस के अंतर्गत बेघर अथवा गरीब ग्रामीण परिवारों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो जर्जर व कच्ची घरों में रहने पर मजबूर हैं जबकि बक्सर जिले के खलासी मोहल्ला वार्ड नंबर उनतीस में लगभग 100 वर्षों से 15 गरीब दलित वर्ग के लोगों को अभी तक इस ढंग का मकान न होने के कारण अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं जबकि इन सभी दलित लोगों के पास बीपीएल कार्ड भी है मगर इन्हें इंदिरा आवास योजनाओं से वंचित रखा गया है समस्या ये बाटे घर द्वार के बाद देखो तो बनी कचरा गंदा गंदगी में बनी जा तो का चाहत चाहत तो जैसे देहात में बनल बा वैसे ही हमनियों को बन जा तीन के घर में रहते तवा तो मलकिनी मैं गढ़ई के गंदगी के पानी नहीं आवेला ना नारा के ठीक बा मुड़ी के ठीक बा ऐसे समस्या से जूझत कितना लोग बड़े हैं यहाँ पंद्रह बीस आदमी बनी तो तू क्या चाहता हूँ इंदिरा आवास के जैसे सबके पार कर यहाँ से गरीबों के पार करो डूब जाते हैं हमारे ये दिक्कत बा तब तो बाल बच्चा बारह जो बीस तीस गो तो एक घर में सब सुते लाने पानी उनी सब चुएला घर भर जाला घर द्वार बन गई कतना में को आने जब कुछ ना बोला इंदिरा आवास खातिर फिर पहले कभी कोई से कहला ना कहले बन जा कॉल लिख के गोइल बा ऐसे लिख के आओ तो घर द्वार सबके बाकी कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं कर तो आओ तुरंत जा खाली लिख के नाम पता सब लिख के जा तुरंत जा कोनो कार्रवाई घर द्वार के बस खाली ले भर बना जा बाद कोई काम नहीं कर जा मैं समझ सकती हूँ कि मकान न होने के कारण कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है मकान हमारे जीवन में कितना बड़ा जरूरी है मैं और मेरा समुदाय चाहते हैं कि इन सभी गरीब लोगों को इंदिरा आवास दिया जाए ताकि ये अपना घर बना सके वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का मोबाइल नंबर चौरानवे इकतीस इक्यासी चौरासी पचपन पर कॉल कर मेरी मदद करें ताकि लोगों को इंदिरा आवास मिल सके मैं ममता जिला बक्सर बिहार इंडिया अनहट के लिए